在今天的这次更新之中，我要把卯宿星人介绍给大家。卯宿星人是跟我们人类非常接近的一个外星种族。卯宿星人是一个充满爱心而且光明磊落的种族。地球上绝大多数的民众都过着水深火热的生活，以至于绝大多数人类很难相信宇宙当中真的存在充满着爱心。 做事光明磊落，而且毫无心机的种族，但是卯宿星人真的就是这样的群体。其实，这个银河系内绝大多数的存有都具备上述的美德，卯宿星人则是他们其中一个正面的团体。卯宿星人原本是存在高维世界的天使存有，他们通过银河中央太阳门户。 来到这个维度的宇宙，他们进入银河系之后，就利用他们的天使光体探索这个银河系。大约在一千八百万年以前，卯宿星团从电浆层沉降到物质层面，他们便决定前往卯宿星团定居。他们曾经想把一个原本位于电浆层的母星沉降到现实世界。 不过，这个星球发生了爆炸，这个爆炸的母星碎片散落到了银河系的各个角落。杰克陨石就是那颗母星爆炸之后进入地球的碎片。十四万四千名参与地球任务的星际志愿者，把十四万四千组光编码刻印在一颗大型的杰克陨石上。这颗杰克陨石后来则被雕刻成一只圣杯。昴宿星人。 早在几十万年以前就学会了，暴力不能解决问题，也是从那个时候起，他们便不再参与银河战争，并且在卯宿星团内打造一个遍及数百个星球的和平文明。这几百个星球文明共同组成了卯宿星联盟。美善和祥和则是卯宿星人的信条。 他们的生活中也反映出这样的哲理，流光则是他们不可或缺的生活原物料。他们的生活当中也充满了各种精致的艺术品，他们也喜欢美妙的音乐。他们居住的水晶城市，就像翡翠上的水晶簇一样闪闪发光。许多卯宿星人的城市，就像是地底的水晶洞。 卯宿星人也经常在星球的海洋底下兴建城市。卯宿星人也不需要经常睡眠，他们就一种特殊的饮料来保养他们的肉体。卯宿星人也知道长生不老的秘密，不过他们每隔一千多年就会换一组身体。卯宿星人也十分的正面、积极、开朗，而且感性。 性爱则是卯宿星的生活当中一项最重要的事情。卯宿星人也懂得利用性爱的能量进行疗愈。卯宿星人和地表人之间的互动已经有着上千年之久的历史。为了突破地球的隔离状态，他们联系维利女士，并且通过他们推动德国的秘密太空计划。黑暗势力劫持了德国的秘密太空计划之后。 毛宿星人则在1945年把维利女士们带出了地表世界。这场秘密营救计划的行动代号是“此地净空”。毛宿星人在1954年联系到了艾森豪威尔总统，他们希望透过外星峰会来避免核战争。毛宿星人也在1977年联系到了屏幕上这个布洛格的作者。 希望通过它避免核战争，卯宿星人成功的阻止了核战争。不过，他们没有办法阻止1996年的执政官入侵。执政官们甚至也在1996年到1999年之间，短暂的入侵到了卯宿星团。卯宿星团在1999年重获自由。 大多数的卯宿星人质也逃脱出了地球的地下军事基地。